Twi yɛ sɛn? Ebi ho atwe. Atongu na ɛwɔ ha nka ɔbɛka no kama paa ma m'ani agye paa. Ɔno deɛ ɛdeɛ ɔbɛka deɛ ɔpɛ ma. Abusuafoɔ, it is time sɛ yɛnkɔfa Pascal ɛmfa mmerɛw. Unfortunately, yɛntumi nkɔ straight to Facebook efisɛ uh, we are having a few challenges but yɛwie dwumadie yi a Na wo pɛ video wei ahwɛ a kɔ straight to YouTube tie no yie paa mepakyɛ wo kɔ YouTube a YouTube search engine no kɔ search for salt media gh salt media gh ɛwɔ YouTube wo kɔ ya wo nsɛ ne video no ɛnso ɛyere hɔ kama kama kama paa na wanya akwanya na wo nso wahwɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ ha no ɛnɛ no nyinaa ebi mambo kia. Apa Fred. Majo ɛ. Ya ɔdɔ. Mɛ wapɔ mu te sɛn. ɛnti ɛdu deɛ ɛnti ɛni o ɛkɔ okua yi sɛ ɛyɛ ana ɛyɛ ana sɛ ɛyɛ adofo ni hɔ a ɛfa konkonten nam oni hɔ a akɔ okua hɔ nam kɔ tete tɔɔto tɔɔto wotɔ nsa ɛna ɛfiri bɛɛ abosom mmienu nie ɛkwam ɛyɛ kwan frimpɔn na ne ayɛ mbɔ so ɔbɛ maa mi na wɔ hɔ na mi a mbɛ gye kakra nom. baa wo ntua o twɛn amanneɛ okay na mɛ tua aka o mm. na mɛ hwɛ so ni ɛwɔ akura de ɛbɛ mm. hwehwɛ mi o bɛ fie mi ni hɔ na ɛyɛ ase yɛ awo hɔ na mɛ taa te na na ɔba bɛ hwɛ mu na ɔba yɛ na mi ni hɔ a ɛna ɔse ɔde sika ɛbrɛ mɛ gye to mi hɔ a. Mene wakɔbɔ sɛ sɛ aburokyerɛ sika na mede bɛtua aka mm. ɛnyɛ ghana sika yi ɛno kora no ɛnyɛ agogo kura dua mu sika ɛyɛ kura se sika wate saa ne ɛtete firi mu wode dua nyɛ ye wate ɔmfa m sika mam aburokyerɛ sika ba ne ma ba bɛtua hmm. tiatiatiatiatia na gye to hɔ a na akɔ akɔte so adɛn hmm. aburokyerɛ sika mekora mede kɔyɛ adeɛ akate ne anonom ɛha me kookoi hmm. mede kɔtɔ aduro wɔmfa mmra bɛsu so a wo sika kyɛ nti wate ɛmu da hɔ deɛ adɛn na fam kɔsɛ mi sɛ me ɛnsa na me tɔn no ma no ma di mi sika nya na sa me galo mu na hɔ mambo kia ɔba fɛ mi wɔ kan so so so no yɛ ma mɛ ni mɛ ni kura yɛ abirɛ wɔ sɛ ɛdiɛ nti na wa ti sika no ɛsika bi ti ɛsika bi wunim sɛ sɛ sɛ wɔ tɔn san nom yɛ wa de ka no awa sɛ ɔn fɛ sika no ma no wɔ wia wia no ɔn fɛ lɔkoto bia no mi mi bua mi mi bua ɔmɔ ɔmɔ ha kura mɛ tɔ wɔn nyɛ sika no bia no dabi dabi ɔnyɛ nso bɛ ti na deɛ wɔkɛ ɔti mi adi fɔn mako mako saa abosom mienu a. mese mese mede ama no ne sika na ɛbɛtua o ɛnyɛ ngo ne sika sɛ sika menim sɛ abɔ sɛ mayɛ mehu ɛna magye me sika ɛne nyankopɔn a wɔmpɛ bɔne waso akɔbi yi adwuma wɔ kuro ɔhɛ okookoo so na ɔde sika no bɛɛ neɛ so wonni hɔ ɛna gya ɔmo so ɔde bɔkyerɛ sɛ bɔ maame maame mekɔ ebi ana mansa mmakyi ɛnti sika no abɛɛ nam so hwɛ meka sika no wɔfa sika no ɛnie Ɛ, ɔfa sɛ wokɔ no, no dii kan ka kyerɛɛ sɛ ɔdan n'ano ma ne wura no abɛtua. Eti fie de no ma ne ya. Ɛna Mabokia nso se sika bi nkyɛn sika bi. Sika no, eh! Sika no kɔhwɛ aba. Ɛna wɔredie no, menhuu no. Menhu no. Okay, da bɛn na, da bɛn na wo nana no ɔma no wo sika? Ɔma bɛka kyerɛ me sɛ, Akosua, me sika no, me, me nana me, ɛnni o nti. Daa menhwɛ no. Ah, umi koko. Me ama no ni sika na mdi betu ase edu. Sika de betu ase. Sika roba wo betu me ka. Okay, abusiafo. Bilo ana se pan so betu. Aba won se. Sam sika mam. Asɛm a aba me court ha ɛnya sɛm ketewa. Tie bi ma me o na boa me na me nyia no. Me wɔfa Kwaku Poku eh Maame Poku a ɛyɛ ba a ɔtɔn nsa. Me wɔfa Kwaku Poku ɛkɔ hɔ ɛkotwa nkakra nkakra. Na me wɔfa se sika nni ne ho. Na ne nana Kwame Frimpong, wabɔ no anohoba sɛ ɔbɛmane no. Ɛno nti wakɔma Mpokuaw na waka kyerɛ no sɛ, Eno, sika nni hɔ, nanso so me nana so ɔbɛmane me? Ɛno nti ma me nsa, me nana mane me a, mɛtua wo sika no na mede ama wo. Wanom, anom, anom ara, ɔde ka thirty Ghana cedis, kane no three hundred thousand. Kwaku Poku wɔ ne hwɛsoni a ɔhwɛ n'afuo so, Ofiri akuraa abɛhwehwɛ Kwaku Poku. Ɔbaa yɛse Kwaku Poku ni hɔ o. Nanso yɛ a Maame Poku a aba hɔ na yɛ a ɔtae tena. Enti kɔhwehwɛ no. Ɔkɔɔeɛ no, Maame Poku a wɔbaa hɔ kama. Nanso Kwaku Poku ni hɔ. Ɛna ɔseɛ no, wei deɛ yɛse aha na me wura yi a ɔtae bɛtena. Na sika na nka mede rebrɛ no. Ɛno nti sɛ ha na ɔtae bɛtena deɛ a, ɛneɛ wadaworoma gye sika yi na wɔba a wode ama no. Wagye sika no de ato hɔ. Me wɔfa Kwaku Poku aba. Wɔbaeɛ no, wɔse wo hwɛsoni ne baeɛ. Wɔde wo sika no aba. Ɛno nie. Mate me tete Ghana no de afiri mu. Kwaku Poku se da. Meka kyerɛɛ wo sɛ aburokyire sika yɛ mane me a, na mede atua wo ka. Ɛno nti wei nyɛ sika a mede retua wo nsane ka. Nti fa me sika fa ma me. ɛmfa ɛma no na aburokyire sika no ba bɛtwa ka hello good evening. Yeah, good evening. mebakyɛ hwan na mene na ahyia yi. mebakyɛ wamo ani kɔɔ bɛtifi. Uh, mebakyɛ sɛ kwawufoɔ na wɛda no ayɛ kama paa wɔ ho. ɛyɛ sie tenkɔn. mebakyɛ ɔma mentie o. yo ma no ɔwo mi. papa. ma me pokua yi. papa. maame woda asase anya wam. meda ase. Medi fɔ sɛn? Menni fɔ. Bɛgye me sika. Hwɛ. Meda ase. Meda ase. Akosi asɛ wa meda ase pii nyame. Ika nyina ne ati. Hello good evening. Ade ko akodi. Hello good evening. Me ba cho hwan ni o. Oh, Bukari Bukari. Bukari na entrodofo ho yɛ. Ah, obi ho yɛ. Okay, Bukari ma me ntie o. Yei! O sɛ, K-Body! K-Body, foro ayi no, information center pole no. Ah, foro, na asɛ ɔline ni twitwa si. K-Body, ma, asɛ ni awɔde wo yi. Kafra, maame nti. Mo ɔba, mo ɔba ma awɔde me. Ah, adai. Yɛ obi ade a asotorɔ da ho papapa. Nsotorɔ, nsotorɔ. Papapa. Uh, Ayub aka Kwaku Dammo multi TV installer papapa fie onua bɛrima mede waduru Ayub fashion and design a ɛwɔ school mu papapa Kwaku ma mentie o. Medeɛ wɔn kekua nso maasɛ baako kɛ. Obi ba krokro wa we uhu na uhu no. Sami ma me ntie o. Na wonim sɛ ɔmo suban ara no. Hwan mo a? Sɛ ɔmo mfiri ade no a, ɔmo kɔ nipa mani hɔ. But ɔmo kura sika deɛ a na ɔmo akɔ baabi foforɔ na ɔmo akɔtɔ. Nti na ɔmo kɔ atua pɛpɛpɛ yɛ atua wɔnya no. Saa. Wɔnya no nti na. Oh, too bad. Hey, nyame dia. Yahwe ɔfrɛfoɔ no yɛbɛfa foforɔ. Hello, good evening. Ɔno nso so ɛntumi ɛnyina so. Okay, mɛtumi afa afrɛfoɔ mmiɛnsa pɛ. Me brɛ na yɛbe. Hello, good evening. Hello. Ah, me ba kyɛw hwan ni o? Ɔsɛ ni o kuma ba duma se. Ɔsɛ adeɛ na akɔ ɛyɛ awɔ ni ɛsi saa adeɛ no akɔ all night. Ɛsɛ du yɛmfa nyɛ afotuo na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ sɛbe wone bi ne obi yɛ adom a wo nsa ka wei nka nya ntɔkwa ɛno kora te sɛ deɛ ɔde sika asan bɛtoo sɛ masan baa bɛfini nanso nnipa bi ne mu mmimfo a ɔgye wo hɔ adeɛ a sɛ ɛdu bea a wɔteɛ kora no wɔna ntwam hɔ biom wahu Wotɔn adeɛ a deɛ korɔ bɛfiri yɛ no a, ne nsa aka sika na wafa kwati kwan retɔ bi beae foforɔ. Enti yɛnhwɛ saa adeɛ wei na yɛmfa nyɛ afotuo na obi biara da a ɔda nsa so bɛn no adi no, ɔnyae. Na deɛ mɛka ara no, afotuo a obi ka. Papa frɛ deɛ datiefoɔ nyinaa ase. Ɔse ma obi ka. Yɛda opɔn. Yɛda frɛfoɔ nyinaa ase, obi akaeɛ biara yɛ. Na sɛdeɛ me wɔfa dii kan kaeɛ no, obi tɔ w'adeɛ a, obi wɔ hɔ a waboaboa no saa wɔnyaa ne bu mu a na wakɔtɔ tuiɛ ka mm. ɔnka sɛ mada bi kɔ agye deɛ ka no bi te so na mama foforɔ mm. na wakɔtɔ tuiɛ ka kyɛ sɛ wodeɛ no ɔmu sɛ ɔyɛ nipa mm. obi wɔ so wobɛtumi ado ka wokɔda ano a wogye yɛ a ɔde ma wia ɔno wayɛ aka wɔno bɛyɛ aka manso mu manso wohia kora ka sɛ wadan ka no wayɛ dɛn wabɛgye wo so wokora de yɛmfa nkyɛw wokɔdɔ akɔtua no bi mu na wogyeyɛ enti yɛbɛserɛ sɛ mo a motɔ nneɛma fili a na motua ka no ada ne manson na sɛ wadi awie wode yɛ ɔho awentu kɔtua ka ɛyɛ wo ya no ɛne yɛ sɛ de bɔbɔɔ sika no so wɔkɔ akɔtɔ no bum mm. na tua ka obi mɛda wo ka na nnipa nyinaa asom nnua yi mekyɛ sista pokoe adwo pokoe ɔne ne ku ɔsaa ahwe deɛ mm. mebɔ ɔmu guo bebrebe a ɔmu guo black ɔku ne milia mu nyinaa akwadaa bi wɔ efi ɔsaa ahwe deɛ ɔsɛ ahwe deɛ ɔsɛ ahwe hɔ ɔsɛ ahwe deɛ ahwe hɔ